Os traballadores e as traballadoras mayoritariamente están apoyando a folga e creo que a patronal de Ourense debería de tomar nota, debería de sentarse a negociar, pero cun afán de negociar, non de boicotear, porque xa sabedes que todas as... Só tivemos unha xuntanza dende que estamos de folga e a a, a proposta que facían era peor que a que tiñamos antes de descomenzar a folga. A participación, como ben estades vendo, é masiva nos piquetes e demais. Teño que denunciar públicamente a, a desproporcionalidade e a, as cargas policiales tanto en Gritaures, no piquete de Gritaures esta mañá, como nos piquetes de Revi o ben respasado. Foi totalmente desproporcionado porque aí só había traballadores e traballadoras que o que facía, querían era informar aos seus compañeros de que non entraran están dicindo que nos coaccionamos e en realidade quen coaccionan son as empresas porque os compañeiros que iban a autocars temos constancia de que son traballadores de TTs e traballadores que teñen contratos temporais e se non van a traballar os despiden. Entendemos que iso é a verdadeira coacción. Bueno, despois de oito días de folga como levamos no metal de Ourense, creo que esta manifestación que hoxe celebramos aquí é unha dignificación, lóxicamente, da clase traballadora, dos compañeros e compañeiras que durante este período de tempo están levando a cabo unha labor encomiable, que é defender os seus propios dereitos, defender o que é a negociación colectiva, e isto ten que servir de lección para a propia patronal de que a súa postura tan intransixente e nós que estamos reclamando algo tan real como é o incremento salarial ao IPC, que no tema da reforma laboral nos introduzca no convenio e manter todas as condicións laborales que tiñamos hasta o momento leva consigo a que cada vez máis día tras día se vai sumando máis xente a mobilización. Eu entendo que quen está bloqueando este conflicto é o Grupo Pérez Rumbao, que o, no ano 2021 a friolera de, de, de beneficios despois de impuestos de 10 millóns de euros. Estamos falando de, de unha empresa que a que en realidade, eu creo, basicamente que a Cauto é o que está Eh, bloqueando o convenio do metal de Ourense. O noso seguinte objetivo é a feira da automoción, porque a patronal de Ourense é tan prepotente que nun contexto de folga indefinida, pois nada, anunciou datas para a celebración da, da próximo Salón do Automóvil do día 14 de, de, de outubro. Entón, entendo que aí teremos que canalizar as forzas para que neste contexto non se deberá de celebrar o Salón do Automóvil. Tamén eh, queremos mandar un mensaxe de tranquilidade á clase traballadora e aos traballadores e traballadoras do metal de Ourense para que sigan nesa loita. Esta dignificación, como digo, do seu propio traballo leva a que non de que nos queiran criminalizar o tema da mobilización e, polo tanto, isto desmobilice. Para nada, nos, isto é un motivo máis, lóxicamente, de satisfacción e de loita a hora de conquerir, como digo, un convenio digno e, polo tanto, que o IPOC real sea aplicado no convenio de Ourense, como se fixo tamén nunha loita tan dura, tamén despois de sete días días de folga no convenio de Coruña e isto se repetirá, lóxicamente, tanto nos convenios de Lugo como no convenio de Pontevedra nos próximos meses. IPC Real para o convenio do metal da provincia de Ourense.